يمنعها حبها للسياسة من التعبير عن رأيها بالفن طالبة الحقوق والعلوم السياسية رنين زروق من تونس الخضراء كي تقول لنا قولها لمن هم في الحكم يا حاكما من قد دهنت أعداؤك ما بالك بين البرايا تزم يا حاكما قد دهنت أعداؤك ما بالك بين البرايا تزم أتغط في نوم بليد أمجادنا أحلامنا تتهدم أتغد في نوم بليد بينما أمجادنا أحلامنا تتهدم حكامنا استيقظوا حكامنا وشيوخنا ونساؤنا قد أعدموا حكامنا استيقظوا قد عاث في الأرض العدا حكامنا وشيوخنا ونساؤنا قد أعدموا الأرض مذ دخلوا حماية تشتكي وجراحها كم تستغيث وتلم الأرض مذ دخلوا حماها تشتكي وجراحها كم تستغيث وتلم يا حاكما قدام حكامنا أرضيتم حكم اللئام ومكرهم حكامنا وتركتم الدين الحنيف وعشتم حكامنا أرضيتم حكم اللئام ومكرهم حكامنا وتركتم الدين مرحبا لمن قد سلموا واستسلموا بنحورنا غاست مدادئنا عجبا لمن قد سلموا واستسلموا ملكوا البلاد وذبحوا أبناءها أفبعد هذا للطغاة نسلمون الله يا رنين شكرا على هذا الصوت الرنان يا رنين شكرا على هذا الاداء الراقي وهذه الكلمات الرائعه